आज चाहिँ हामीले सिक्नेवाला छौँ युआई ग्लास मर्फिङ भन्छ यसलाई आई थिङ्क है ग्लास टेक्चर भन्छ यो चाहिँ ट्रेन्डमा छ चाहिँ अहिले चाहिँ युआई युएक्स डिजाइन्सलाई लिएर अल ग्राफिक्स डिजाइनर्सहरूले इन्क्लुड गरिरहेछन् लाइक बटनहरू एड गर्ने होइन यस्तो किसिमको बटनहरू एड गर्छन् अनि त्यसमा चाहिँ हल्का डिजाइन्सलाई एकदमै युआई जस्तो टच दिन्छन् त्यही भएर मैले कन्टेन्ट यहाँनिर यस्तो लेखेको छु अब यहाँनिर मैले टेक्स्ट लेख्नुको रिजन्स के थियो भने चाहिँ यो डिजाइन्सलाई कम्प्लिट गर्नुलाई हेर्नु केही लेखेको छैन तर यहाँ ब्याकग्राउन्ड छ है ब्याकग्राउन्डलाई टेक्सचराइज गरे यदि यसलाई यहाँनिर राख्छौँ चाहिँ यस्तो किसिमको सो अब यसलाई कसरी हामीले यहाँ रिक्रिएट गर्ने भनेर देखाउनेवाला छु है म चाहिँ यहाँदेखि बन्द गरेर पनि देखाउन सक्थेँ तर चाहिँ न्यू स्टार्ट गरौँ है कन्ट्रोल एन्ड गरेर एउटा न्यु डकुमेन्ट्स लिन्छु आई थिङ्क म twelve hundred by twelve hundred लिन्छु है स्क्वायर फर सोसल मिडिया है अनि यहाँनिर म चाहिँ युएक्स डिजाइन भनेर लेखिदिन्छु त्यतिकै है इक्जाम्पल्सको लागि रेजुलेसन म चाहिँ थ्री हन्ड्रेड राख्छु किनभने चाहिँ हामीले जुम गर्दाखेरि अलिकता त्यो नहोस् भन्नको लागि फर्स्ट हामीले न्यु डकुमेन्ट्स लियौँ म चाहिँ सेप्स टुलमा जान्छु यु प्रेस गरेर पनि जानु सक्नुहुन्छ एन्ड एउटा इलिप्स टुल लिन्छौँ है एन्ड सिफ्ट होल्ड गरेर ड्रो गर्छु एन्ड म यसको कलर चाहिँ एउटा सिएन कलर लिन्छु डार्क सिएन है यसलाई चाहिँ सिएन भनिन्छ है एन्ड यसको एउटा कपी लिन्छ यहाँदेखि आल्ट होल्ड गरेर यसलाई हल्का यहाँनिर ठुलो गराउँछु एन्ड यसको कलर चाहिँ म ब्लू लिन्छु है हल्का ब्लू लिन्छु एन्ड यो चाहिँ हल्का म्युट ब्लू है म्युट भन्नाले डार्कै छ फेरि यसको एउटा कपी लिन्छौँ यहाँनिर अगेन म चाहिँ यहाँनिर रेड तपाईँको हिसाबले तपाईँले लिनु है के कुन चिजको लागि गर्नु थियो भने चाहिँ ग्रिन लिएर आएँ मैले यहाँनिर एन्ड यसलाई चाहिँ यहाँनिर राखेँ सेम थिङ म चाहिँ कलर चेन्ज गर्छु यहाँनिर ब्लु राख्दैन let's go with a orange है डार्क ओरेन्ज जुन राम्रो छैन त्यति अलिक म्युट ल अनि यस्तो भयो यो चाहिँ फर्स्ट प्रोसेस भयो है सेकेन्ड प्रोसेस अब यसलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेर सबैलाई स्मार्ट अब्जेक्ट भनिदिउँ यसले चाहिँ एउटा ग्रुपमा राखिदिन्छ अनि डबल क्लिक गर्नुभयो भनेपछि नि यहाँनिर यो चाहिँ फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ भनेर अनि यहाँदेखि तपाईँले चेन्जेस गरेर फेरि उहाँ कलर जस्ट फर इक्जाम्पल म चाहिँ अब यसको चाहिँ यति डार्क राख्न चाहन्छु भने चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेँ कन्ट्रोल एस प्रेस गर्नु बित्तिकै यहाँ के भनिन्छ हाम्रो कलर चेन्ज हुन्छ है कन्ट्रोल जे पनि थाहा पाउनु चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट जे गर्छु यस्तो अब यसलाई चाहिँ के गर्छौँ यहाँनिर हामी एउटा कपी लिएर लिन्छौँ है फर सेफ्टी किनभने चाहिँ हामीलाई अलिक पछि चाहिन्छ भनेर अनि फिल्टरमा गएर यहाँनिर घसिन ब्लर अप्लाई गर्नेलाई चाहिँ मैले अलरेडी अप्लाई गरेको थिएँ बनाएर डिजाइन देखाएको थिएँ त्यसै अनुसार यहाँनिर ब्लरमा जान्छौँ घसियन ब्लर घसियन ब्लर हेर्नु यहाँनिर अलरेडी यहाँनिर डिसाइडेड छ एक सौ चौध रेडियस भनेर छ तर चाहिँ यहाँनिर हामीले डिसाइड पुरा फुल राख्नु होला त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्छौँ कसरी डबल क्लिक गरेर त्यहाँदेखि राख्न सकिन्छ बट यहाँनिर हेर्नु यो ब्याकग्राउन्ड यहाँ अन छ यो यहाँनिर है एक्चुली यसलाई क्यान्सल गरौँ यसलाई अफ गरिदिउँ है एन्ड यसलाई लक पनि गर्न सकिन्छ यसरी क्यान्सल यसलाई लक गरिदिएँ मैले यहाँनिर जान्छौँ अगेन हामी यहाँनिर यहाँदेखि तपाईँले यो सर्टकट्स युज गरेर डाइरेक्ट गासिन ब्लर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ बट म चाहिँ भन्छु यसरी जानु किनभने चाहिँ हामीलाई मेमोराइज पनि हुन्छ प्र्याक्टिस पनि हुन्छ है गासिन ब्लरमा क्लिक गरेर तपाईँको हिसाबले रेडियस यसको फिक्स गर्नु किनभने चाहिँ जति सक्दो हाई राख्नु होला हन्ड्रेडदेखि माथि हन्ड्रेडदेखि तल राखेपछि अलिकता सेप्सहरू सेप्सहरूको भिजिबिलिटी त्यति नै हुन्छ त्यति हामीलाई सेप हो भनेर रेकगनाइजेबल बनाउनु छैन ओके प्रेस गर्छौँ अब के गर्छौँ यसको कन्ट्रोल चाहिँ गरेर एउटा कपी लिन्छु एन्ड यसलाई चाहिँ गएर फेरि के गर्छौँ यहाँनिर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट जसले चाहिँ एउटै कन्भर्ट गराइदिन्छ एन्ड अगन एउटा इलिप्स टुल लिन्छौँ है यहाँनिर इलिप्स टुललाई लिएर हल्का म यहाँनिर ड्रो गर्छु सो यहाँदेखि म चाहिँ कलर वाइट नै चुज गर्छु किनभने चाहिँ मैले मास्क गर्न चाहन्छु एन्ड यस्तो राखिदिन्छौँ एन्ड यसलाई हाइड गरेर फेरि तपाईँ यहाँनिर गार्सियन ब्लरमा गएर यसको चेक गर्न सक्नुहुन्छ अघि मैले भने जस्तै है अलिकति अझै बढाउनु सक्नुहुन्छ होइन के भएको र यहाँनिर बढाइदिएँ क्लिप्सलाई तल लिएर आउँछौँ एन्ड टक्क लाएर यो चाहिँ माथिको हाम्रो ब्लर लेयरलाई मास्क गरिदिन्छौँ जसले चाहिँ यहाँनिर लेयर मास्क हुन अब हेर्नु यो लेयर मास्कलाई हेर्नु यसरी हटाउनु भएपछि थाहा हुन्छ कि लेयर के के भइरह भनेर यदि हाइड गर्नु तपाईँले यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा हामीलाई अझै त्यति बलर चाहिएको थिएन हल्का डिक्रिज गरौँ है धेरै भएछ टक्क लगाएर यहाँनिर सेम थिङ है ल ओके प्रेस गरिदिउँ अनि यसलाई चाहिँ अन गरौँ हेर्नु यो चाहिँ के भयो हाम्रो एउटा ग्ल ग्लास मार्फिङ भन्छ है यसलाई चाहिँ म सेन्टर कन्ट्रोल होल्ड गरेर तपाईँले एउटा लेयरलाई पर्टिकुलर लेयरलाई यताउता मुभ गराउन सक्नुहुन्छ है भर्पुरी वाइज अनि यसलाई चाहिँ के गर्छु म चाहिँ यहाँनिर कन्ट्रोल जी गरेर ग्रुप गरिदिन्छु यहाँनिर सी लेख्छु एन्ड सी लेखेर डिफाइन गरेको छु अब हेर्नु यो के भयो हाम्रो एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्लास मर्फिङ जस्तो यो जता लग्छौँ त्यतातिर त्यो ब्लरसँग कलर सिङ्क्रनाइज भएर त्यहीतिर देखाउन खोज्छ तर चाहिँ यसमा चाहिँ यो के हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउने स्टाइल हो एउटा टेक्निकल थिङ हुन्छ टेक्निक हुन्छ त्यसले बनाएको अब यहाँनिर हामीले स स्याडो पनि हाल्न सक्छौँ है मैले त्यसमा यो डिजाइन्समा एक एक मिनटमा त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिजाइन्स हामीले बनाएको थियौँ यसमा चाहिँ के छ हल्का स्याडो छ कि लिटिल बिट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न तर चाहिँ यहाँनिर हेर्नु यो चाहिँ स्याडो हो क्या स्याडो एरिया टेक्स्चर पनि आएको छ अहिले म देखाउँछु हेर्नु कसरी टेक्स्चर हाम्रो अलरेडी बनिसक्यो हल्का स्याडो चाहिँ यस्तो डिजाइन्सहरूमा युआई एन्ड यो अलिकति ट्रेन्डी खालको छ यसमा चाहिँ ट्वेन्टीदेखि तल नै राख्नु तपाईँले साइजहरू डिपे डिपेन्ड गर्छ तपाईँले कति लिन सक्नुहुन्छ हेर्नु साइज जति डिक्रिज गर्छ त्यति भिजिबिलिटी त्यो भन्नाले यो जुन रेकगनाइजेबल हुन्छ नि थिङ्ग्सहरूलाई कि तपाईँको आइजले कतिको देख्न सक्छ त्यो त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ एट्टीसम्म लिन्छु एन्ड यसको चाहिँ यो भन् एङ्गललाई चाहिँ जिरोमा राख्छौँ किनभने चाहिँ हामीलाई देखाउनु छैन यो एङ्गलमा छ भनेर एन्ड यसको अझै म चाहिँ माइनसमा जान्छु अराउन्ड फिफ्टिन सिक्सटिनमा एन्ड साइजलाई अझै म चाहिँ यतातिर लिएर आउँदैन किनभने चाहिँ साइज लिएर आउनुको यहाँनिर केही मिनिङ हुँदैन यदि तपाईँले साइजलाई इन्क्रिज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो इन्टेन्सिटी बढ्छ है स्याडोको त्यसैले जिरो गरिदिनु भयो भने नि यहाँनिर हेर्नु यस्तो हुन्छ त्यही भएर हल्का प्ले गर्नु होला एन्ड यो भयो हाम्रो फाइनल ग्लास टेक्स्चर मर्फिङ स्टाइलको डिजाइन्स अब यसमा क यहाँनिर यो टेक्स छ टेक्स्टलाई यहाँनिर हामीले सिधा क लिएर आउन सक्नु कपी पेस्ट गर्नु ल्याएर यहाँ राखिदिनु भएपछि तपाईँले यहाँनिर टेक्सलाई मैले हल्का माथि राइट साइडमा प्लेस गर्छु किनभने चाहिँ यसमा चाहिँ टाइपोग्राफी नै राइट राइट साइड देखिन्छ अब हेर्नु कस्तो मजाको एउटा डिजाइन्स देखिन्छ यदि यस्तै डिजाइन्स तपाईँले सोसियल मिडियामा हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ ट्रेन्डमा गइरह तपाईँले आफ्नो ब्रान्डको लागि या फिर तपाईँ पर्सनल ब्रान्डिङ या फिर पर्सनल प्रोजेक्ट्समा युज गर्न सक्नुहुन्छ आई होप हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लागेको होला